nggak salah ya ada tanda-tanda sebelum kejadian itu ya guys ya Allahu Akbar jadi kadang kita tidak sadar dengan tanda-tanda yang Allah berikan ya mungkin awan lah mungkin istilahnya suara-suara lah mungkin juga apa yang mungkin kita kayak dulu istilahnya banyak ikan-ikan padahal nggak ada apa-apa tapi ikan itu pada ke permukaan seperti itu ada juga ada juga istilahnya paus ataupun ikan besar itu terdampar nah itu salah satu tanda juga ya yang penting kita istilahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga walaupun kita mati tetap dalam keadaan iman dan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita mati tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memeluk agama Islam maka insyaallah kita akan selamat. Oke okay guys, di sini kita akan mereaction sebuah video dari channel Tazkirah Ustaz ya. Ustaz Wadi Anwar, siapa yang terpilih menjadi tentara elit Imam Mahdi? Allahu Akbar berkenaan dengan Imam Mahdi banyak sekali istilahnya di sosial media yang mengaku-ngaku juga wah saya Imam Mahdi wah dibayat dan lain sebagainya Allahu Akbar di akhir zaman seperti ini memang banyak ya istilahnya orang-orang yang sudah mulai ya mulai ya, pengen viral tapi ya gimana dengan cara yang tidak baik Allahu Akbar oke langsung saja guys kita play videonya dan kita tonton mengaji bersama Ustadz Wadi Anwar ya siapkan istilahnya catatan atau bisa dikatakan juga mari kita ambil pelajaran yang sangat penting ini daripada ceramahnya Ustadz Wadi Anwar let's go kita play videonya jangan lupa guys subscribe ya Tazkira Ustadz support terus kita saya kita semua dengar fadilat syuhada orang mati syahid ah, Allahu Rabbi ya Allah Allahu Akbar Tuan-tuan, kesemua para syuhada sejak zaman Nabi Adam alaihi sampailah syuhada hari ini Aha. apabila mereka mati syahid maka mereka telah pun berlegar-legar di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar tetapi di dalam perut ataupun dengan rupa seekor burung hijau hadis sahih ni hadis ni Orang yang mati biasa, orang soleh mati biasa ataupun orang fasik apa semua, semua sekarang berada di alam barzakh. Kecuali syuhada, mereka telah pun berada. Kata Rasulullah, dengan rupa seekor burung hijau, mereka terbang ke mana sahaja yang mereka nak di dalam syurga Allah. Duduk dalam syurga dah. Allahu Rabbi, ni mati syahid dah. Semua manusia termasuk Nabi dan Rasul merasakan sakaratul maut. Termasuk Rasulullah. Termasuk Rasulullah merasakan sedikit sakaratul maut. Kecuali satu kumpulan yang apabila mereka mati, sedikit pun mereka tak rasa sakaratul maut. Kumpulan ini adalah syuhada. Ha, tak payah bahalah, tu, tu tajuk kelebihan syuhada sejam 30 minit. Bawa mai pula cerita syuhada-syuhada yang menarik. Tuan-tuan buat kuliah tu cerita para syuhada daripada tabi'in, syuhada sahabat yang hebat-hebat ni. Subhanallah. Tuan-tuan, bila dengar cerita syuhada ni, adakah kita putus harapan untuk menjadi syahid? Tidak. Allah. Walaupun hari ini sudah mencecah 2017, setiap umat Nabi Muhammad yang bernafas sampai malam ni masih punya harapan yang tinggi untuk bersama-sama dengan kumpulan syuhada insya-Allah. Insya-Allah. Ambil mana tuan-tuan? Saya sebut ni ambil daripada mana? Ni al-malhamatul kubra yang disebut oleh Rasulullah masih belum ber berlaku. Nabi kata apabila kalian mendengar al-Mahdi sedang dibai'ah ah, pergilah mendapatkan bayah beliau walau habwan ala salji walaupun terpaksa merangkak nabi kata di dalam di atas salji pi nabi kata pergi peluang untuk syahid masih masih ada bila wallahu alam cuma kena tahu kita kena tahu siapa dia imam mahdi apa semua ni kan zaman ni zaman sihir zaman sebagainya sat lagi dia pakai jubah putih serban apa semua bawa tasbih 2 10 meter apa duk terbang main ni duk main terbang kot ni dia kata saya sayalah mahdi kita pun tengok ai kalau tak mahdi tak boleh terbang ni pakat bai'ah dia maka kena tahu kriteria dia nabi sebut jelas ada berapa belah kriteria tu bukan malam ni kita akan bincang tuan-tuan sekalian habis Imam Mahdi berperang kata Rasulullah ketika itu ketika Rom keluar dengan tenteranya yang ramai hanya para mujahidin yang benar-benar ikhlas ha, ah, ini, yang ini susah ni ah, Allah Rabbi ha, ini cukup susah tuan-tuan bila dengar Imam Mahdi ramai tak yang semangat Nabi ramai Hak semangat dengan ilmu ada, hak semangat pasal kawan ada, hak semangat pasal iman ada. Maka kata Rasulullah dalam pertempuran sengit yang pertama. Tuan-tuan, pertempuran Al-Malhamatul Kubra, Armageddon yang orang Yahudi buat ni. Filem hak lepas buat tu. Pertempuran ini, pusingan pertama, satu per tiga daripada tentera Islam lari. Pasal apa Lari. Hak tu pi semangat kawan. Dia bukan pi atas semangat ilmu yang dia ada dan dia bukan pi atas semangat kefahaman Islam dan juga iman yang dia ada. Ini bahaya. Allah. Tapi dia pi, pi dan sampai. Pergi bai'ah sampai masuk perang satu pertiga pusingan pertama patah balik berundok Nabi kata Allah tidak akan mengampunkan hak satu per tiga ni. Takut. Dia melemahkan semangat hak dua per tiga yang ada tadi. Satu per tiga berundur tuan-tuan. Kalau satu ribu, tiga puluh ribu berundur. Balik. Balik bukan habis senjata. Balik sebab lemah semangat. Ni dalam perang ni. Allah. Kemudian kata Nabi, akan menyertai peperangan ketika itu ni Syam lah, saya sebut Syam ni tentera terbaik umat Islam di atas muka bumi Allah minal Madinah dalam hadis panjang tadi Nabi kata akan keluar tentera terbaik di atas muka bumi Allah minal Madinah daripada satu satu bandar Kesemua ulama hadis sebut Madinah yang dimasukkan oleh Rasulullah bukanlah Madinah Munawarah. Madinah yang dimasukkan oleh Rasulullah yang ini tak ada khilaf lah. Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah ialah Asy-Syam. Asy-Syam. Tuan-tuan. Pusat penempatan tentera Islam Imam Mahdi di Syam dan tentera terbaik Imam Mahdi, tentera elit Imam Mahdi juga daripada Asyam sebab tu tuan-tuan tengok pada hari ni uh, sampai ke hari ni walaupun serangan uh, ah, ni ada serangan lain dulu TBK 2277 minta alih uh, halang laluan uh, ada ada pergerakan yang terhalang di luar uh, minta alih TBK 2277 Harrier menghalang laluan <coughs> apa dia tak tak tak Ha? Serangan. Serangan. Oh, saya pun tak tahu serangan apa. <laughs> apa dia tadi tajuk apa? Dia, dia. Iklan lupa. Apa tadi tadi ni? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Ah, serangan tadi. Akan dianggotai Nabi sebut tentera elit daripada Syam. Daripada Syam juga. Imam Mahdi akan pusatkan pemerintahan dia kumpul tentera apa semua di Syam. Ini yang ni sejarah Syam ni. Yang yang akan jadi satu hari nanti. Kemudian kata Nabi tentera-tentera yang paling kuat juga akan datang daripada Syam dan ketika itu fustatul muslimin ketika terjadinya perang al-malhamatul kubra kubu perbentengan terakhir umat Islam yang paling ampuh adalah di satu tempat Nabi kata yuqalu al-ghutah Nabi sebut nama tempat nama tempat itu adalah ghutah ghutah ni di mana tuan di Damsyik juga benteng pertahanan terakhir yang paling ampuh umat Islam dalam peperangan Al-Malhamah Kubra Nabi kata akan berlaku di Al-Ghutah di situ umat Islam akan ber, berbinting. Utah ni saya pernah sampai sebab saya ada keluarga angkat di sana. Dia Reef Dimash. Dia pinggir kota Dimash. Kalau tuan-tuan boleh ziarah lagi Syam seronok lah. Boleh pergi tempat-tempat ni lah. Tak boleh lah. No? Saya ada keluarga angkat di sana di di, di Jarba. Rutah Gharbiyah kalau tak silap saya. Saya selalu pergi tidur di sana, pi padang pasir dia tengok kawasan dan sebagainya pesan eh? jadi nabi sebut di situ dan kata nabi khairu manazilil muslimina yauma yauma idzin di situ adalah penempatan terbaik untuk umat Islam pada zaman itu Allahumma salli ala sallallahu Muhammad Sudah selesai guys Pembahasan ataupun kuliah singkat daripada Ustadz Wadi Anwar Siapa tentara yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi Tapi yang terpenting di sini adalah kuatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar bahwasannya meskipun merangkak ya di salju seperti itu maka raihlah ya minta dibayat oleh Imam Imam Mahdi Allahu akbar nggak ngerti gimana ya guys ya kalau kita membahas tentang hal-hal yang Allahu Akbar Tanda-tanda kiamat nanti Tidak bisa terbayangkan Dan tidak boleh dibayangkan Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Mulai daripada sekarang ini Perbaiki diri kita Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala Mengharap perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita adalah Di muka bumi ini Ya kan Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mau dimanapun, kapanpun ya Kita tinggal di mana Maka tetaplah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay guys, itu saja video kali ini.